got Gigi in the chat. I told you they are going to do two versus four situation. Gigi in the chat for Alita and Farah. दोनों ने दो बंदे आपस में नॉक कर दिए लेकिन अलिया ने पूरा स्कॉट वाइप आउट किया है यार काफ़ी डैमेज दिया था फरा ने लेकिन अलीता ने वन वर्सेस फोर किया बहुत बहुत बहुत ओपी था है अभी मैं नहीं कह रही थी टू वर्सेस फोर करेंगी ये लड़कियाँ oh. पता लगे मुझे पीछे से भी मार जाए इतना मेरा मनोज यार दोनों मर गए लेकिन जबरदस्ती तवक गई भेजते हुए लॉबी का रास्ता जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे सामने की तरफ ओपन में स्पॉट करेंगे लेकिन what an amazing reflex shown by TCW और यहां पर अलीता जो है यहां पर एलिमिनेट करेंगे और एक किल जाएंगे एस के एवेंजर वहां से थर्ड पार्टी जरूर करेंगे बैक एंड से एक और अलीता नेड कुक कर रही है एस के एवेंजर फिलहाल अभी तक स्पॉट डाउन नहीं हो पाए और अलीता का नेड आएगा अलीता यहां पर सक्सेसफुली दो और मजीद किल यहां पर स्कोर करेंगी और तीन किल्स यहां पर अलीता लेकर जा चुकी है शादी ड्रिंक्स लगा दो बैंडेजेस मामा को थोड़ा सस्ता हो गया ओए फिर फिर हमें पर जी कुछ नहीं कर सकती ओ नहीं ओए ओए इंजीनियरो जोन से गुजारो ओ इंजीनियर अबे भाई गाड़ी फंस गई गाड़ी फंस यार इंजीनियर नहीं बनो तो। वहां से जोन से गुजार लो गए ऐसे ही गए मुझसे खेल सकता मुझसे खेल सकता गाड़ी जा रही गाड़ी को मारो गाड़ी जा रही है लेफ्ट साइड पे ये हो गए हो गए मैं तभी गई थी इससे पहले ही हो जाता गए गए गए गए गए गए यस यस यस यस मारो मारो मर गया मर गया मर गया फरा कुंदे में कुंदे में कुंदे में nice nice nice Watch out! Mark भी Mark the लगेगा मेरे location. एमएस नहीं आ रहे चार सौ एमएस मर गया ना बस नाइस हो गया बच्ची बच्ची बच्ची भाई just kick fish fish fish fish करो फिश करो करो बल्कि रिवाइव रिवाइव ये मुझे फिश नहीं इसने मुझे फिश किया है ना इस जाहिर को मैं किक करूंगी नेक्स्ट रूम में भाई क्यों मुझे फिश किया जाहिर